Thank you. Yes ladies and gentlemen you sound you sound this is Gwaneza TV ngewe ndi Ikebrice Nterabutya Ronje Multiplier Database Cash Premium Cards miss yo kabisa ngero tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi The Solution ndabasuje mwese aho muri haba hagiye hatandukanye mudukurikiye yaba abadukurikiye kuri YouTube channel yacu bita Gwaneza TV ndetse n'abadukurikiye kuri application yacu bita Fabushop iyi ni application nshyashya yaje kubera igisubizo ku bantu bafite ama amafone y'amasimatifone ndetse n'abafite kompiyuta zabo kabisa apurikasiyo ushobora kugendamo ukandika aho muri Google play store cyangwa se aho muri App store yawe ukandikamo fabushopu ubundi ukabona app aka ayikoni gafite utu anteni tubiri kabisa hanyuma ugahita ukesitara muri telefoni yawe cyangwa se muri kompiyuta yawe ubundi ukajya udukurikira ukurikira ndetse n'ibiganiro byose byose byose byagwa neza tv wibereye aho ngaho uba wibereye ukunda kutwumva wibereye kabisa the solution yacu y'uyu munsi rero dufitemo amakuru menshi menshi menshi menshi cyane kabisa aba yiriwe acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga n'amakuru turi buhere hano iwacu usn kabisa mwibutse ko dukorera hano mu nyubako usn hano usn muri mn 2020 plaza ni inyubako nshyashya iri hano nyakawayite kabisa niho dukorera ku bashaka kwamamaza mwese niho mushobora kudusanga cyangwa se mukaduhamagara kuri zeru karindwi umunani zeru icyenda rimwe icyenda rimwe mirongo inani na karindwi nyisubiremo ni zeru karindwi umunani zeru icyenda rimwe icyenda rimwe mirongo inani na karindwi kabisa turi kumwe rero n'abafatanyabikorwa bacu n'ubundi nk'ibisanzwe fabu shopu interior design iyi ni kampani iba yaje kubera igisubizo abaturarwanda ndetse n'abantu bose bayigana muri rusange kabisa kampani muri iyi minsi iri kugufasha kwandika ku mipira mu rwego rwo gusoza ndetse no mu gihe cyo kwizihiza iminsi mikuru ari nako dusoza umwaka tumeze neza cyane ushobora kuza bakakwandikira ku mupira wawe bakadezayiningaho ibintu ushaka byose cyangwa se bakagukora n'ibindi bintu byinshi biba bigiye bitandukanye yaba amafoto cyangwa se n'ibindi byose byose bijyanye na dizayini nimero ushobora kubasangaho n'ubundi ni ya yindi ni zeru karindwi umunani zeru icyenda rimwe icyenda rimwe mirongo inani na karindwi turi kumwe rero Uh, na jaba sitowa shuzi iyi ni kampani igukorera ibintu byinshi yabigiye bitandukanye yambika abantu benshi cyane kandi bakaberwa inkweto z'ubwoko bwose ama air force ama g1 ama jodani utunyabukwe ndetse n'izindi zose iba rero nibo turi kumwe muri iki kiganiro cyacu uh, the solution kabisa ni ikiganiro rero tuba turi kumwe ku bufatanye n'abantu benshi baba batandukanye reka tuze mu kanya nyuma yo kubamva tugaruke mu kanya barabivuze ngira ngo baratubeshya ubu ushobora gutwika kuri facebook instagram twitter na whatsapp icyo usabwa nta kindi ni ukunyarukira muri fabushop company design aho ifite aba agenti bagiye batandukanye hirya no hino mu makarase ndetse no hanze y'ikigo ku bindi bisobanuro sura website yacu www cyangwa se udusure kuri youtube channel yacu bita gwaneza tv kabesa rero turagarutse muri iya makuru yacu mba nababwiye rero tuba tugiye kugarukaho ariko wenda hagati aho ngaho nagiye nakomeje kugenda nyuza amaso mu butumwa bwanyu muba mwagiye mutwohereza kabisa hari uwambaje uti ko mutatubwiye nimero ya jabazi sitowa shuzi iyi kampani rero nimero ushobora kuyisangaho nta yindi ni zeru karindwi umunani ijana na mirongo cyenda imibare isigaye yose ni kane kabisa ukabahamagara ubundi bakagushakira inkweto nziza ikomeye ifite karite ya nkweto wifuza kabisa uba ugenda ushaka kabisa rero reka dutangire amakuru yacu turatangirira hano usa n'ubundi kabisa ni igitaramo cyabaga kuri uyu wa kane kabisa ariko n'ubundi kikaba cyarabaye ku wa gatanu washize no kuva saa kumi n'ebyiri kugeza saa tanu z'ijoro igitaramo kiba kirimo ibyamamare biba bigiye bitandukanye ni mu rwego rwo gusoza umwaka neza tumeze neza twenjoyinga amafaranga yacu tuba twaragiye dukorera muri uyu mwaka washize kabisa igitaramo cyitabiriwe na byina tarapu dj anawayi ndetse n'abandi bantu benshi baba bagiye batandukanye urumva kuva saa kumi n'ebyiri baba barimo babagenza babasusurutsa kabisa kabisa dj ry barimo agenda asusuruta abantu muba mugiye mutandukanye kabisa cyangwa se ukagura icyo kunywa kwinjira n'amafaranga igihumbi yonyine ahasanzwe hose cyangwa se ukagura icyo kunywa kabisa ubundi ukarushaho kumererwa neza wenjoyinga iminsi mikuru kabisa kabisa igitaramo kibera hano muri mn 2020 plaza ni inyubako nshyashya ibereye iri hano nyakawayiti neza neza kabisa uramanuka ukagura itike yawe ubundi ukinjira muri iki gitaramo umeze neza cyane ni naho gwaneza tv irimo gukorera muri iyi minsi muri ino nyubako ya mn 2020 plaza kabisa reka rero dukomereze mu rwanda n'ubundi amakuru aba arimo agenda avuga mu rwanda kabisa kabisa aba ari menshi cyane bruce melody yakorewe agashya n'umugore we muri iyi minsi mikuru amugurira imodoka ihenze kabisa ni imodoka nziza cyane hanyuma abari ku buhanga bw'ibyuma bakomeze kugenda bayitwereka hejuru gatoya kuri rwaneza tv show bakomeze kugenda rero bayitwereka mwese mugende munyibona kabisa indi nkuru irimo iturendinga hano hanze ni inkuru ya diamond platinamuzi diamond platinamuzi nawe yagize atya igitaramo aherutse gukorera hano mu rwanda ku itariki makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi kwashize cyavugishije abantu benshi cyane n'uyu munsi rero ibitangazamakuru bigiye bikomakomeye hano muri east africa ndetse no hanze ya east africa bikomeje kugenda bicyandikaho kabisa ni igitaramo cyitabiriwe n'ibyamamare byinshi biba bigiye bitandukanye nabyo ni mu rwego rwo gusoza umwaka neza cyane tumeze neza kabisa iki gitaramo cya diamond yaragikoreye muri bk arena iyi ni inyubako igezweho yubatse hano mu rwanda abantu bari bagiye bita baruzura kandi itike ya makeya muri iki gitaramo yari amafaranga ibihumbi bitanu kabisa diamond platinamuzi rero bagiye bandika ko bavuga ko uretse no kuba yakorera igitaramo mu rwanda n'ubusanzwe akunda u rwanda kabisa ese koko inkuru zivugwa ko diamond platnumz yaba afite umugore hano mu rwanda ariwe umukurura muri ibi bitaramo byaba ariyo twagerageje gusoma ku bitangazamakuru byinshi biba bigiye bitandukanye ibyandikirwa hano mu rwanda ndetse no hanze byose biri guhuriza ko kuri iyi nkuru ivuga ko umutesi jori uyu murabizi misi rwanda kabisa yaba ari we uri mu rukundo na diamond platinamuzi diamond platinamuzi y'umugabo iyi nkuru iramutse ibaye ariyo yaba ari umugore wa gatanu wemejwe nk'umugore wa diamond platinamuzi mu bihugu biba bigiye bitandukanye kabisa u rwanda ndakeka arirwo aricyo gihugu gisigaye yari adafitemo umugore ariko ibaze nyine umutesi jori kabisa ariwe agize umugore we wundi wa gatanu kabisa yaba ari ibintu bigiye bitangaje kabisa rero tugana ku musozo n'undi w'ikiganiro cyacu the solution nababwiye ko dukomeza kugenda tugaruka ku makuru menshi aba agiye atandukanye reka twikoze muri siporo gakeya mu wundi siporo ntabwo ari ibintu byacu ariko muri iyi minsi birimo ivugwamo amakuru menshi agiye atandukanye ntabwo twabura kuyikoza mureka tuze mu kanya twikoze muri siporo yesi rero mba nabibabwiye n'ubundi nk'ibisanzwe ko mu kiganiro cyacu de solution dusoreza ku dukuru duke duke tuba turimo tuvugwa muri siporo tugiye kuba duhera hano iwacu mu rwanda mu makipe menshi cyane aba agiye atandukanye ederi aradi muhammed uyu we yamaze kuba arega ekipe ya aperi futuboro club fifa rero ikaba yamaze gutangaza ko izasubiza izasoma iby'uru rubanza ku itariki makumyabiri ariko biravugwa ko uyu mutoza wareze aperi muri fifa fifa yifuza miliyoni magana cyenda magana atandatu bari bamurimo ndetse n'izindi magana atatu z'indishyi y'akababaro kabisa ese mama aperi yaba izatsindwa uru rubanza reka dutegereze ni urubanza ruzasomwa ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa mbere reka dukomereze rero n'ubundi muri mukeba wayo w'ibihe byose muri reyo siporo futuboro kerebe ni ekipe irimo ivugwamo amataransifa menshi menshi menshi cyane cyane avuzwa avuza ubuhuha yaba ayo gusohoka muri ekipe ndetse n'ayo kwinjira muri iyi ekipe abavugwa ko bagomba gusohoka muri iyi kipe nta bandi ah, umutoza hari ingingo francis ashobora kuba yaherekeza abandi cyangwa se akaba we ufungura imiryango yo gusohoka muri ekipe ya siporo impamvu yo gusohoka muri ikipe ni uko bitigeze bigenza bigenda neza mu cyiciro cya mbere cya shampiyona fazare kabisa ikipe ya siporo yasoje ku mwanya wa gatanu biravugwa ko rero uyu mutoza ashobora gusohokana n'abandi bakinnyi baba bagiye batandukanye naho kuba agomba kwinjiramo bo n'abakinnyi bagera kuri batatu bamwita yusefu uyu ni umunyamaroke kabisa muramuzi abaca ku mpande acacanga hariya kabisa yusefu rero akaba yaranditse ibaruwa asaba kwinjira kuba yagaruka muri iyi ekipe ya reyo siporo naho eritse ruvumbu nzinga kabisa nawe yatakambiye ubuyobozi bwa reyo siporo abusaba kwinjira muri iyi ekipe kugarukamo akaba yakina amezi agera kuri atandatu kabisa nawe uyu munsi rero akaba yamaze gusubizwa uyu nguyu ruvumbu kabisa akaba azakinira ekipe ya siporo mu gihe cy'amezi atandatu ndetse n'abandi benshi benshi cyane baba bagiye batandukanye nka isimayeli moru uyu nguyu akaba akinira etenseri kabisa uyu nawe arifuzwa cyane n'ikipe ya riyo siporo kabisa rero reka mbashimire mwese muba mwakomeje kugenda mudukurikira muri hirya no hino hagiye hatandukanye abadukurikiye kuri apurikasiyo ya cupa bushopu ndetse n'abadukurikiye kuri rwaneza tivi yusawundi yusayiri rero ngewe nababwiye ko ndi kaburisi inteributari ronje muri tepuriza database kashi buraka demitiyu kabisa njye rero mwabanye muri iki kiganiro cyacu mwakoze cyane reka duhure ubutaha asitara visita cawu cawu